изготовления станка Марс в домашних условиях. Для этого нам потребуется простейший инструмент. Это всего лишь навсего болгарка и сварочный аппарат. Ну, также тисы, наждак. В первую очередь берем металл диаметром 3 мм. Вот лист железа перед вами. Из него вырезано 7 заготовок определенного размера. Вот две из них лежат на следующую матрицу. И собираем, свариваем матрицу на два блока. Сначала варим одну матрицу, которая состоит из четырех частей прямоугольных. К ней присоединяем вторую часть матрицы из трех частей. Верх матрицы выдержан строго размером низ же матрицы мы немного берем и расширяем. Углы матрицы. Всего лишь на все где-то на один, ну если получится, можно в принципе и на 2 миллиметра. Для блоков это не столь важно. Это для чего сделано? Для того, чтобы матрица снималась и блоки оставались на ровной поверхности, не разрушались для легкого съема матрицы. Ну, теперь нам нужно будет, так как матрица вверх и низ неров... немного неровные, взять угол, все подогнать и обработать края болгаркой, чтобы они были идеально ровные видите, немного неровности. Металл выступает. Это все нужно будет взять вот такой угол, Выровнять все под одну линию. Лишнее срезать лучше всего болгаркой, так как обороты у нее больше, чем у наждака. И ей проще сделать все это будет. Ну а потом в дальнейшем приступим к изготовлению пустот для станка Марс. Изготавливаем пустоты для станка Марс. Для этого я взял трубу диаметром на 90. У меня в данный момент такая труба. Отрезал от нее 6 частей по размеру. <clears throat> Потом нам нужно сделать конус. Для этого я вставил в тиски, зажал каждую из частей, позажимал, сделал вот такие вот надрезы с четырех сторон. Сжимаем тисками вплотную, чтобы вот этого зазора не было. И обвариваем. Получается вот такие вот швы. И на выходе у нас вот такой пустообразователь, который идет под конус. Нижняя часть его 90 миллиметров, верхняя 85 миллиметров. Это вполне достаточно. Третий же этап, это берем металл, ну, в данный момент я брал металл тройку. Прилаживал сверху к пустот, к трубе и обваривал. Вот вы видите, получается у нас вот такой вот выход. Вот. На матрице стоят две пустоты. В надо будет это поснимать болгарочкой аккуратненько все швы чтобы на пустотах не было никаких изъянов, чтобы они были идеально гладкие. Ну вот в принципе и все, что касается пустот. В дальнейшем будем крепить пустоты на планку металлическую, выдерживать размеры и вставлять их в матрицу. Крепить матрицы. Будем крепить их, делать их съемными.